Jack sets the alarm clock for 7 a.m. Jack sets the alarm clock for 7 a.m. Jack یعنی آقایی به نام Jack sets s سوم شخص گرفته یعنی تنظیم می کند set یعنی تنظیم کردن و در اینجا s سوم شخص گرفته که یعنی تنظیم می کند the alarm clock ساعت هشداره رو 4 برای 7 a.m. هفت صبح. Jack sets the alarm clock for 7 a.m. جک ساعت هشدار را برای ساعت هفت صبح تنظیم می کند. Jack sets the alarm clock for 7 a.m. Jack sets the alarm clock for 7 a.m. Thank you for setting the table. Thank you for setting the table. Thank you یعنی از شما ممنونیم یا خیلی راحتتر که بلدید یعنی thank you یعنی از شما ممنونیم یا از شما ممنونم for برای setting چیدن تنظیم کردن the table اون میزه اون میز مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم Thank you for setting the table از شما برای چیدن میز ممنونم Thank you for setting the table Thank you for setting the table I will talk to you later if you do not mind. I will talk to you later if you don't mind. I will talk یعنی من صحبت خواهم کرد در زمان آینده ساده to you با شما later بعدن if you اگر شما don't mind mind یعنی اهمیت داشتن یا در نظر گرفتن if you don't mind یعنی اگه خیلی ناراحت نمیشی اگر مشکلی نداره برای شما I will talk to you later من بعدا با شما صحبت خواهم کرد if you don't mind اگه از نظر شما مشکلی نیست جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I will talk to you later if you don't mind اگر از نظر شما مشکلی نیست بعدا با شما صحبت خواهم کرد I will talk to you later if you don't mind I will talk to you later if you don't mind Could you call again later, please? Could you call again later, please? Could you درخواست معدبانه است یعنی آیا میتونید شما آیا میتونید فلان کار رو انجام بدید کدوم کار call زنگ زدن یا صدا زدن again دوباره later بعدن please لطفاً could you call again یعنی آیا میتونید دوباره زنگ بزنید later بعدن please لطفاً could you call again later please آیا می شود بعدن دوباره زنگ بزنید could you call again later please could you call again later please Joe is well known in the local community. جو is well known in the local community. جو یعنی آقایی به نام جو is است well به خوبی یا خوب known known حالت سوم یا پس پارتیسپل فعل نو دانستن known یعنی شناخته شده well known یعنی به خوبی شناخته شده معروف این در the local community local یعنی محلی community یعنی جامعه یا انجمن The local community یعنی انجمن یا جامعه محلی که داره در موردش صحبت میکنه و مشخص کدوم انجمن مد نظرشه به خاطر همین از THE استفاده شده Joe is well known جو خوب شناخته شده است به خوبی شناخته شده است in the local community در انجمن محلی Joe is well known in the local community جو در انجمن محلی به خوبی شناخته شده است. Joe is well known in the local community. Joe is well known in the local community. We are here to help the community to grow. We are here to help the community to grow. We are here ما اینجاییم to help که کمک کنیم the community که جامعه اون جامعه مشخص to grow که رشد کنه grow یعنی رشد کردن We are here ما اینجاییم to help the community که کمک کنیم که جامعه to grow رشد بکنه We are here to help the community to grow ما اینجاییم تا کمک کنیم که جامعه رشد کند We are here to help the community to grow We are here to help the community to grow May I have your name? May I have your name? May I یعنی آیا ممکنه من have داشته باشم have یعنی داشتن your name نام شما رو May I have your name آیا ممکنه اسمتون رو بدونم مثلا وقتی که طرف میخواد از شما معدبانه اسمتون رو بپرسه از این عبارت استفاده میکنه یا همچنین اگر شما از کسی بخواید معدبانه و محترمانه اسمش رو بپرسید May I have your name؟ آیا ممکن است اسمتان را بدانم؟ May I have your name؟ May I have your name؟ Write down your name here. Write down your name here. Write یعنی نوشتن و در ابتدای جمله اومده یعنی بنویس. Write down یعنی نوشتن روی چیزی. Your name اسمتون here اینجا. Write down your name here. اسمتان را اینجا بنویسید. Write down your name here. Write down your name here. It costs only five dollars. It costs only five dollars. It یعنی اون اون چیزی که مثلا میخوایم بخریم costs اس سوم شخص گرفته چون برمیگرده به it فاعل ما it و در اینجا فعلمون اس سوم شخص میگیره it costs یعنی اون هزینه داره only تنها 5 dollars 5 دلار it costs only 5 dollars آن تنها 5 دلار هزینه دارد. It costs only 5 dollars. It costs only 5 dollar. Wake me up at 5 please. Wake me up at 5 please. wake up یک فعل عبارتی به معنی بیدار شدن wake me up یعنی مرا از خواب بیدار کن پس wake up یک فعل عبارتی جدا شونده است wake me up مرا بیدار کن at در 5 ساعت 5 please لطفاً wake me up at 5 please لطفاً ساعت 5 مرا بیدار کنید wake me up at 5 please Wake me up at five, please. Would you say it once more? Would you say it once more? Would you یعنی آیا ممکنه شما درخواست معدبانه است say بگید it اون رو once یک بار more بیشتر once more یعنی یک بار بیشتر Would you say it آیا میشه بگید once more یه بار دیگه Would you say it once more آیا میشه یک بار دیگه آن را بگویید یا تکرار کنید Would you say it once more Would you say it once more For once the bus came on time. For once the bus came on time. For یعنی برای once یک بار. For once یعنی برای یک بار. The bus اون اتوبوسه اون اتوبوس مشخص came گذشته فعل بیقاعده کام یعنی آمدن و در اینجا یعنی آمد on time به موقع این time یعنی قبل از اون موعدی که مثلا باید میومد اگر موعدش پنج بوده مثلا چار و پنجاه دقیقه اومده On time یعنی دقیقا سر موعد یعنی سر ساعت پنج The bus came on time اتوبوس سر موقع آمد For once the bus came on time. برای یک بار اتوبوس سر موقع آمد. For once the bus came on time. For once the bus came on time. Would you like white wine or red? Would you like white wine or red? Would you like یعنی آیا می خواهید آیا شما دوست دارید white سفید wine شراب or یا red قرمز white wine یعنی شراب سفید red wine یعنی شراب قرمز would you like آیا شما میخواهید white wine or red wine شراب سفید یا قرمز would you like white wine or red آیا شراب سفید میخواهید یا قرمز would you like white wine or red would you like white wine or red Today you should wear a white shirt. Today you should wear a white shirt. Today یعنی امروز you شما should باید wear بپوشید wear یعنی پوشیدن a یک white سفید shirt پیراهن a white shirt یعنی یک پیراهن سفید Today you should شما باید امروز wear a white shirt یک پیراهن سفید بپوشید. Today you should wear a white shirt. شما امروز باید یک پیراهن سفید بپوشید. Today you should wear a white shirt. Today you should wear a white shirt. That is the answer I least wanted to hear. That's the answer I least wanted to hear. That is یعنی آن است. The answer اون پاسخه اون پاسخ مورد نظر I least من کمترین wanted میخواستم to hear که بشنوم I least wanted یعنی اون کمترین چیزی بود که انتظار داشتم یا میخواستم to hear که بشنوم That's the answer این همان پاسخی است که I least wanted to hear که من کمتر از همه میخواستم اون رو بشنوم. That's the answer I least wanted to hear. آن پاسخی است که من کمتر از همه میخواستم بشنوم. That's the answer I least wanted to hear. That's the answer I least wanted to hear. Which of these shirts cost least? Which of these shirts cost least? Which یعنی کدام Which of these کدام یک از اینها shirts پیراهنها Which of these shirts کدام یک از این پیراهنها cost هزینه دارد least کمترین یا در اینجا ارزانترین Which of these shirts cost least کدام یک از این پیراهنها کمترین هزینه را دارد Which of these shirts cost least Which of these shirts cost least? Now let us listen to Mr. President. Now let's listen to Mr. President. Now یعنی اکنون let us که مخففش میشه let's یعنی اجازه بدید بیاید listen گوش بدیم to Mr. President به آقای رئیس جمهور Now let's listen to Mr. President. حالا اجازه دهید به سخنان آقای رئیس جمهور گوش دهیم. Now let's listen to Mr. President. Now let's listen to Mr. President. Emily is a friend of the president of the bank. Emily is a friend of the president of the bank. Emily یعنی خانومی به نام امیلی is است a friend of یک دوست از the president رئیس of the bank اون بانکه the president of the bank یعنی رئیس اون بانکه رئیس مشخص از بانک مشخص جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Emily is a friend of the president of the bank امیلی دوست رئیس بانک است. Emily is a friend of the president of the bank. Emily is a friend of the president of the bank. Everyone wants to learn English. Everyone wants to learn English. everyone یعنی هر فرد یا تک تک افراد یا به طور کلی همه wants میخواهد فعل wants در اینجا اس سوم شخص گرفته چرا به این دلیل که everyone در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه پس اس سوم شخص در wants به دلیل استفاده از فاعل everyone to learn که بیاموزد یا یاد بگیرد English زبان انگلیسی Everyone wants to learn English همه میخواهند انگلیسی یاد بگیرند Everyone wants to learn English Everyone wants to learn English No one is too old to learn No one is too old to learn. No one یعنی هیچ کس. One یعنی یه فرد در اینجا و no one یعنی هیچ کس. Is, است, too old. خیلی پیر یا بیش از حد پیر یا بیش از حد سن بالا. To learn که بیاموزد. Learn یعنی یادگیری یا آموختن. No one is too old. هیچ کس بیش از حد یا انقدی پیر نیست. To learn که بیاموزد و در حقیقت no one is too old to learn یعنی هیچ کس برای یادگیری پیر نیست و همواره میشه آموخت و همواره میشه یاد گرفت no one is too old to learn هیچ کس برای یادگیری پیر نیست no one is too old to learn no one is too old to learn